This is a little mix. Mike, check, check. Oh, unexpected. Unexpected. Unexpected. Oh. チートやエゴを想定外驚きワンダーサンダー人間はちっぽけまずは聞いとけ健全なホリスティック言っとけメモリスティックうん試験に事件爆発寸前危険だ実験利権とかくだらないノンオイルで OK マーケットネットサーフィン波みネットショッピング心ゆくまま気のみ気のままラバーアパスクールまでのリメットラベルトラブル避け探すループグッコミ 心理読めてる国のビーチ噂キャッチ所詮わべだけのサーチ誰かに会いたいわけない Now 目先で笑う1万円より保証ある明日ああ100万円がいいセセセセリーナミックスああ Unexpected Unexpected 忍び寄る雨音抱える膝しゃがみ込むペインレイン染みついたステイン心漂白できない観念脅迫勘弁勘弁勘弁開き見るレクマイクの感度知るチェックチェック流れる汗発せる気持ちえぐる本音と建前分け前男前なみ 知らない性別いらない差別偏見の目フェイクかけあるな覚悟の上各音の上ライドオンミュージック落書きピクシブ書きのタワゴとタバコとライター探す晒す探す妄想の花終わらない旅民神あ、uh, thank you セセセセリーナミックスあ、uh, Unexpected. 勝ちなしかしなしタみ書けないリリックス情けないうんナンセンス犬も食わない血は喧嘩知る喧嘩言葉遊び浸り入り浸るルームルール決めて飛び乗る何が良くて悪いか判断するその目と耳でうん Have a nice day 横になるデスペート次第に生まれる最悪感最悪感無常非日常的思考どうでもいい愚痴絡みつく焦燥感逃れられないデスペート静かに締め上げる首裏切りシートすべてエゴくだらない主張しよう誰一人気にしてない事情うん以上